ел ішінім көрген білгеніңді айтшы оның несін сұрайсыз жақа аштық азабына шыдай алмай өзін өзі өлтіріп жатқандар да бар еді жақантай сенбісің аға аштарға өзіміз жәрдемдеспесек болмайды семейдің елінен мал жиып торғайға айдалып не ғой сізге мына кітап таныс па оян қазақ оян қазақ жақсы таныс Біз аға бізді алыңыз әскерге біз әскер боламыз мен қорықсам ана демі біті, өліп бара жатқан мұңдас қандас Бешара бауырларының қарғысынан қорқам